Americanino presenta Surco en Rock and Pop. Cuando nosotros como se dio la oportunidad de, sacar el disco en vinilo, Las Cruces, fue como... En realidad no, estábamos muy interesados en que saliera en CD. Un poco como que defendíamos como la idea de que tal vez es un formato que está un poco como, como ya saturado tal vez y, claro, para nosotros en realidad lo importante era como sacar el disco en vinilo y así fue. De hecho, como todas las copias en CD de Las Cruces son CDR, digamos, ¿cachai? como que igual hay algo de infantil en, el acto, digamos, de, poder tener tu disco en vinilo, creo yo. De que los vinilos son como, un, como de larga duración, O sea, como que eh, de repente cuando uno compra un disco antiguo, te estáis comprando un disco que fue como, como sacado el año 70, qué sé yo, el año que salió el disco, y, sigue funcionando, Y, ha pasado por muchas agujas, ha pasado por muchas manos, y sigue funcionando. Eh, eso lo encuentro entretenido, este Que tenga como historia el objeto en sí. Yo creo que tiene que ver con el, como con el acto, como de encontrar como cuando te vayas a meter a cajones de, ropa usada, como en bandera, y te encuentres como una colera que, está buena, ¿cachai? Y te cuesta 500 pesos. como que... Creo que, claro, esos son los mayores triunfos a mi gusto, pero claro, obviamente desde el punto de vista no como que el sonido sea perfecto, sino por el como como por el placer que, genera encontrar una pieza antigua que, que nadie se dio cuenta que está ahí, ¿cachai? Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy Álvaro Solar, voz y guitarra de la banda nacional Protistas. Hay veces que dijo que yo quiero mucho que no, tal vez son están un poco estropeados, qué sé yo, porque el sonido no es el perfecto, o la portada está destruidísima. Tiene un poco también que ver con el, acto, o sea, como que por un lado está la calidad del sonido y por otro lado está como el, acto como de, escuchar vinilo. Cuando hago música completista, o invento letras también, o melodías, eh, también está presente como una idea cinematográfica de la música también o sea, hay como un diálogo entre esos dos espacios. Es como interesante poder hacer música como también pensando en, cine. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.